Самые таинственные места на Земле. Памукале, Турция. Название Памукале переводится с турецкого как «хлопковая крепость». Глядя на это чудо природы, никаких сомнений не возникает. Белоснежные террасы, свисающие сосульки из соли напоминают о сказке про снежную королеву. А покрытая соляной коркой земля действительно похожа на застывшие море и хлопка. Здесь, на юго-западе Турции располагаются термальные источники, целебная сила которых известна со времен глубокой древности. Здесь, поговаривают, бывала сама Клеопатра. Правда, цивилизация внесла свои коррективы в жизнь этого удивительного места. Например, туристам запретили ходить босиком по соляным террасам, а вокруг источников выросли многочисленные купальни спа-салоны и другие неотъемлемые объекты туристической инфраструктуры. Кстати, после прохождения всех оздоровительных процедур, вдоволь налюбовавшись блистающими на солнце белыми террасами, можно отправиться на осмотр руин древнегреческого город Херополиса. Город много раз разрушался землетрясениями и отстраивался вновь упорными греками. Однако от забвения это его не спасло. Сегодня Хераполис представляет из себя лишь руины. Вы лунный майораки. Новая Зеландия. Крохотная рыбацкая деревушка Майраки, уютно расположившаяся на побережье Новой Зеландии, стала местом настоящего паломничества туристов, археологов и уфологов. У побережья в этом месте усыпано необычными камнями идеальной сферической формы. Какие только предположения не высказывались по поводу происхождения этих валунов, мечи для игры богов, посадочные капсулы инопланетян, яйца динозавров или каких-то загадочных существ. Все эти версии высказываются не на пустом месте. Некоторые из валунов покрыты узором из правильных шестиугольников, а другие сетью сосудов и вен, Третьи раскрылись, будто выпустив из себя какого-то доисторического монстра, а четвертые вовсе выглядят опаленными, будто прошли сквозь твердые слои земной атмосферы после долгого космического путешествия. Действительного происхождения этих камней не могут объяснить даже ученые, хотя довольно правдоподобные версии уже звучали в академической среде. Мавритания для того, чтобы в полной мере увидеть все великолепие этой уникальной геологической структуры, желательно подняться в воздух. А еще лучше – в космос. Глаз Африки – кольцевое образование в песках Сахары, о происхождении которого ученые до сих пор ведут ожесточенные споры. Сначала говорили, что это – кратер, оставшийся после падения метеорита. Однако исследования показали, что это не так – Никаких характерных признаков ударного кратера обнаружено не было. Сегодня бытуют две версии происхождения Гласа Африки. Одни ученые утверждают, что уникальная структура образовалась на месте извержения древнего вулкана. Другие считают, что глаз Африки был создан процессами эрозии. Остров Сокотра, Йемен. В современном мире практически не найдешь уголков, нетронутых цивилизацией. Еще меньше мест, где сохранилась уникальная эндемическая флора и фауна. Остров Сокотра в Йемене – одно из таких мест. Изолированность острова позволила развиться здесь огромному количеству животных и растений, которые встречаются только на Сокотре. 90% рептилий, треть растений – все это эндемики не менее уникальные местные жители – Сакатрицы. Жизнь в отрыве от влияния других цивилизаций вынудила их создать особую культуру, в которой человек и природа мирно сосуществуют. Туризм на Сакатри только развивается, а это значит, что острова еще не успели испортить многочисленными отелями, ресторанами и другими благами цивилизации. Двигающиеся камни долины смерти. США. Долина смерти в пустыне Махави – место само по себе таинственное и жуткое. Однако имеются тут свои звезды, вызывающие удивление и головную боль у нескольких поколений ученых. Речь идет о двигающихся камнях. Казалось бы, лежит себе камень под палящими лучами солнца и лежит. Однако за камнем слоя пыли протянулся след, будто его сюда тащили. Правда, других следов поблизости не видно. Выходит, камень сам приполз. Траектория движения этих камней сильно различается. Некоторые ползут строго по прямой линии, другие петляют, пересекая собственные следы. Камни ползут группами по одному. Некоторые ученые полагают, что движение камней вызвано естественными причинами. Дожди, которые иногда проливаются над этой сухой выжженной равниной, стекают с окрестных гор. Вода затекает под камни, замерзает там ночью, а когда начинает таять, камень, словно по смазанной маслом поверхности, скользит вперед. Существуют и другие гипотезы. Кто-то утверждает, что камни двигаются под действием магнитного поля Земли, другие считают, что во всем виноваты сильные ветры и смерчи, которые иногда образуются здесь. Хотя простому туристу, конечно, Хочется верить в древнюю индейскую магию духов этого жутковатого, но по своему прекрасному месту. Если вам понравился ролик, ставьте лайк или подписывайтесь на наш канал.